අපිට මෙහෙම වෙන්න හේතුව ප්‍රධානම දේ තමයි අපේ හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතුමාගේ කටමිනුන ගත්ත ක්‍රියාකලාපය. අපි හැමදෙනාම දන්නවා සහෝදරවරුනි මගේ අනිත් മന്ത്രിවරු අමනාප වෙන්නට එපා. එදා 2018 මැතිවරණයේදී මේ ප්‍රාදී සභාව දිනලා තියෙන විපක්ෂයක් නැතුව ඒ තිබිච්ච මැතිවරණ ක්‍රමේ නොවෙන්නට නම් අද අපි 10 දෙනා විතරයි මේක ඉන්නේ. එහෙම ඡන්දයක් දිනලා ඊළඟ මහා මෙතිවරණය ඊට වඩා අතිවිශිෂ්ට විදියට දිනලා දුන්නේ අපි. ඒ එක්කම මේ රටේ කවදාවත් සුළු ජාතික ඡන්ද නැතුව තුනෙන් දෙකේ බලයක් ගන්නට ඒ වගේම ජනාධිපතිවරයෙක් බිහි කරන්න බෑ කියන ඒ අදහස නැති කරලා සම්පූර්ණ බෞද්ධ සිංහල බෞද්ධ ජනතාවගේ ඡන්ද වලින් අති බහුතරයක් දීලා පත් කරගත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා කෙරෙහි ජනතාව දැක්වූ ආකල්පය තුන විසින වෙලා ගිහිල්ලා අද අපි ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට තිබිච්ච තැන අද විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා ඇත්තටම මට ප්‍රතිම කතා කරපු අපේ ආමිල මන්ත්‍රීතුමා කිව්ව විදිහට අද අපිට මේ ගමක මලකතර ගිහිල්ලා රැයක ඉන්න බෑ. මොකද අපිට විරුද්ධවමයි කතා කරන්නේ. ආණ්ඩුවේ තියෙන ආර්ථික අර්බුද, ඒ වගේම මේ රටට කරපු විනාශය සහෝදරවරුනි, තමුන් දාන්සෙල් එකඟ වෙනවනේ එකඟ වෙන්න අපේ රට යම් යම් කාලවකවාන් වලදී මේ බහුජාතික සමාගම් ගිලගෙන තියෙනවා. අපි දන්නා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන අපි අපි දෙමව්පියෝ ගොවියෝ. එතකොට අපි ගොවිතැන පූරගෙන කෑම මේ බහුජාතික සමාගම්. ඒ කියන්නේ කැත්තයි උදල්ලයි මල්බාදියයි අරගෙන ගොවිපලට කියපු ජනතාවට දුම්මැස්සපල් එල්ලලා තිබ්බ බීජ ටික ගත්ත ජනතාවට ඒ වගේම gedara පංකොල පෙට්ටිය අහුරලා තිබ්බ බිත්තර බීජ ටික ගත්ත ජනතාවට අද මැලේසියාවෙන් එහෙම නැත්නම් තායිලන්තෙන් ඒ රටවල් වලින් දෙන්න ඕන බීජ. ඒ බීජට ගැලපෙන පොහොර එහෙන් දෙන්න ඕන. අපි කාබනික පොහොර හදාගෙන ගෙවල් වල හිටපු හරප්පට්ටිය ගොම ටික දාලා කුකුල් පට්ටිය බෙහෙත් පොහොර ටික දාලා ගොවිතැන් කරපු ජනතාව අද විනාශ කරේ බහුජාතික සමාගම්. මේ බොහොම සැලසුම් සහගතව කරපු දේවල්. ඒ වගේම තමයි සහෝදරයන් කියන්න අපි කනගාටුයි සිංහල ජාතියක් හැටියට මේ මත්ද්‍රව්‍ය අද දරුවන්ට පුරුදු පුහුණු කරනවා. දැන් ටිකක් හිතලා බලන්න අද රාජ්‍යාංශයේ වැඩි කරමින් ඉන්නේ කාන්තාව සේවය කරන හේතුව මොකද මේ පිරිමි ළමයි විභාග වලින් ෆේල් වෙනවා මේ ප්‍රවණ ගන්න බැරුව යනවා එතකොට ඒගොල්ලෝ වෙනත් උත්තේජන ලබන අයකි ඒ ලබලා ඒ පැත්තට හරියට ගංගක පහළට ගලනවා වගේ තමයි නරක පැත්තට ගලනවා කියන්නේ ඉතින් අන්න එහෙම ගිහිල්ලා මේ රට කවදාහත් වැඩි කාලයක් යන දරට ඒකත් උදා වෙලා තියෙනවා ඒක එකක් සහෝදරවරුන් අනිත් එක අපේ එකම ජාතික පැවැත්ම තමයි ඒ රටේ ජනතාව අදහන ආගම. අද අපේ හාමුදුරුවෝ කියන පිරිසත් අපේ තත්ත්වයට වැටලා ඉන්න උන්වහන්සේලාට කිසිම ගරුත්වයක් නැහැ. මම සජීවීව අහගත්තා මාධ්‍ය තුලින් සහෝදරවරුනි ගරු සභාපතිතුමනි මල්ලතු අස්කිරි මහ නායක හාමුදුරුවන්ට බත් බැලෝ කියලා අර අරගලේ හිටපු අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලේ එහෙම නැත්නම් අන්තර් මොකක් හරි එක්ක හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙන්නේ ඒ විදිය පස් බණිනවා කියන්නේ බත් බැලුව කියලා. ඉතින් එහෙම එහෙම කතා කරනකොට උතුම් සංඝ රත්නයේ ඒ වගේ පීඩා විඳිනකොට බුදුදහමක් පවතියි දේවට ගන්න ක්‍රියාමාර්ගයක් කිසි දෙයක් නැහැ. ඉතින් අන්තයට දුන්නයි. මේ පල්ලේකොළ ප්‍රදේශයේ සිට උතුම්ම මිනිස්සු අසත්කාර සභාවිතුමා. එතුමාට මේක ලැබුණ සභාවිතුමා. තමුන්නාන්සේටත් මට අපි මේ පාටිස්වරහ සුදුසු නිසා ලැබිය උත්සාහට ලැබුණා. ඒ වගේ තමයි ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ රජතුමා මේ වෙලාවේ රට රටේ හිටපු එකම සම්පත එතුමට ඒක ලැබුණා. මේ රට ගලවා ගන්න ඉන්නවනම් ඉන්නේ අපි පක්ෂ දේශපාලන සැලකනවා නෙවෙයි ජාතිය ගැන හිතලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා නොඑන්නේ. ওই තනතුර එතුමාගේ ගේත් ගිනි තියලා විනාශ කරලා ඒ වගේ තමයි ඒ වගේ අර පොත් 2000ක් විතර පුච්චලා දාලා මොනතරම් මානසික පීඩනකින් ඉන්න අවස්ථාවේ රට බාරගත්තේ. ඉතින් එතනදී අපි ගරු කරන්න මේ ජාතිය ගලවා ගන්න යම් යම් වකවාණු තුල සිංහල රජවරු හිටියා. ඒ වගේම තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා. අද යුද්ධෙදී ලැබුණේ නැත්තම් මේ රටේ මේ රටක් ඉතුරු වෙනවද? ඔය අරගල කරන්නයි හැම දෙයක්ම කරන්නේ. ඒ එහෙම තියෙන රටක් අද මම ගරු කරනවා පෞද්ගලික රාජ්‍ය වික්‍රමසිංහතුමා අපි දන්නවා මේ මේ පාර දිගේ තිබ්බ තෙල් පොලි. අද ඒව නැති කරලා තියන කොහොම හරි මේ සබහා ධර්මයන් සිංහල ඒවා ඒ විසඳ අද අද අද වෙනකන් තෙල් පොලින් මේ රටේ තිබ්බනම් මොකද වෙන්නේ? ඒ ඇතිවෙච්ච පීඩනයේ ජනතාවට ඉතින් ඒතකොට පැය 10ක් ලයිට් කපු රටක් අද ඒක නවත්තගෙන යනවා. ඉතින් ඒ කියද්දී තවත් මේ රට විනාශ කරන්න අරගල කරන වැඩ වර්ජනය කරනවා උද්ඝෝෂණ කරනවා. ඉතින් එහෙම එහෙම රටක මේ නැගිටින්න දෙන්නත් අපි මිනිස්සු. නිසා මම ජාතික දේශපාලන මෙච්චර කල් කතා කරේ දැස් ගරු සභාවතුමනි මේ අවසාන වෙලාවේ අවසාන රැස්වීම අපි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මමත් උදව් කරා. ඒ වගේම තමයි කාලයක් තිස්සේ අපේ හඬ මෙතේ මේ මේ ශාලාවෙන් එළියට ගියේ නැති කාලයක් තිබ්බා. ඒක නවත්තලා අපි නොකරපු වැඩ හරි කරලා දෙන්න අපිට අපේ වාසනාවට අපි ළඟට ආපු ජයකොඩි මාධ්‍යව අපේ සහෝදරයලාට මම මගේ හෘදයාංග ස්තුතිය පුද කරනවා. අපි ඉදිරියට ගෙනිච්ච අරමු අපේ ජයපාල මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ අපි කරපු දෙයක් නැත්තම් ජනතාවට පත්තරෙන් එහෙම නැත්තම් සමාජ මාධ්‍යෙන් විසිරුවා හැරි එතුමා. ඒ වගේම මම අවසාන වශයෙන් කියනවා ඊළඟ ලැබුණ යම් කාලයක් හරි ආශ්‍රය කරන්න කල්යාණ මිත්‍රයෝ වගේ දරු සභාපතිතුමත් ලේකම්තුමියත් මන්ත්‍රී මන්ත්‍රීවරියනු කාර්ය මණ්ඩලයත් අපිට කොහොම කිසිම අපේ හිත නරක වෙන වැඩක් කරලා නැහැ අපි දැක්කා මට වඩා මං හිතන්නේ වයසෙන් අඩුයි ක්‍රියාත්මක කියලා මම කල්පනා කරා ඒ නිසා මේ Facebook එකේ තිබුණා මේ විෂය මසල් මේ පෞගේ කාල පරිච්ඡේදයේ දේවල් අපට ගොඩාක් මම හිතන අපි තරම් මම ගිය සභාවේ කිව්වා ගැටලු වලට මුහුදුම සභාව නැහැ කියන්නේ එකක් තමයි කොවිඩ් රසංගතය සාරාංගයේ සිද්ධිය ඒ වගේම අය පෞගේ අවුරුදු දෙකක් තිබුණා නේද යහපාලන කියන්නේ ඒ කාලේ තමයි සභාව තිබුණානේ ඒ නිසා සමහර ඒත් අවුරුදු කමාරක් විතර ප්‍රතිපාදන අපට එවැනි අත්න අවුරුදු දෙකක් යනවා ප්‍රතිපල දීන නිසා ගැටලු ගොඩක් මම කිය අපි කරා නමුත් සෑහෙන වැඩ කොටසක් අපිට කොහොම හරි කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම අපි සභාවේ මන්ත්‍රීවරු මේකේ කරුණාසේනාට විශේෂ උපාධි දීලා වැඩ කරගෙන කරගෙන ගියා. ඒ වගේම සමහර අය කරගෙන යනවා. සමහර අය ඒක දැන් කරලා අවසන් කරගෙන ඒ වගේම සමහර අය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන ඒ කොහොමද ඒ වැඩ කරේට ඒ විදිහට විදිහට කරගෙන යන්න අපි සරසම් කරගෙන යනවා. ඒ නිසා නවයකම කමුනාසේලා අපිට ලොකු කමිටු ක්‍රමය ආවා අපේ ප්‍රධාන ස්ථාවර කමිටු හතරට අමතර අපි කාන්තාවන් වෙනුවෙන් මම හිතනවා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට පල්ලේකර ප්‍රාදේශ සභාවේ තමයි කාන්තාවන් වෙනුවෙන් කමිටුවක් අපි ස්ථාපනය කළේ. එතකොට ඒකෙදී එදා පළාත් පාලන පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ විදායක අධ්‍යක්ෂකලා හේමන්ති ගුණසේකර මහත්මිය මෙතන පැමිණලා ඉතා අගය කිරීමක් කරා පළාත් පාලන ආයතනයේ කෙටියට පල්ලේකර ප්‍රාදේශ සභාව ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ඒ ඒ ඒ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය ඉතාම හැඟීමට ලක් කළා. ඉතින් අපි සභාව තව මාස කිහිපයක් ගියොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කාන්තාවන් කරන්නේ තරුණයන්. අපට අද තරුණයන් ගේ තියෙන ගොඩක් අසහනකාරී දේවල් තියෙනවා, අසහනකාරී තත්ත්වයන් තියෙනවා. උන්ට වේදිකාවක් නැහැ, නියෝජනයක් නැහැ. අපි තරුණ මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සඳහාත් අපි ඉදිරියේදී අපි තරුණ අපිට අපිට මොන සමාවේ කමිට ඕන කරන් වැඩි කරන්න මේ බලතල තියෙන කියන්නේ හැකියාව තියෙන ඒ නිසා අපි ඉදිරියේදී එහෙම නොත් එහෙම මේ කාල පරිච්ඡේදය තව දීර්ඝ වුණොත් එප ජනවාරි මාසයේ අපි තරුණ වැඩසටහන් කරනකොට ගොඩාක් වැඩසටහන් ක්‍රීමේදී තරුණයන්ගේ දායකත්වය අවශ්‍ය නම් ඒක කරන්නත් පුළුවන් ඒ නිසා ඒ තරුණ කමිටුවත් අපි ඇති කරලා ඒ අයගේ අදහස් අරගෙන අපි සභාව කටයුතු කරමු කියලා විශේෂයෙන් මතක් කරනවා ඒ වගේම අර මන්ත්‍රීවරුන් පෞද්ගලිකව අපි සියලු දෙනා يعني පක්ෂ පාට නැතුව අපි සියලු පක්ෂ නියෝජනය කරන ආවත් අපි සියලු දෙනාගේම ලොකු දායකත්වයක් ලබා දුන්න මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන අපි නිරන්තරව සභාව ගෙනියන ඒ නිසා මම ඒ පිළිබඳව ඉස්තුමාන්තර දැම්ම අපේ මේ ටෙන්ඩර් දාලා සමහර ඒවා ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් අපි ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය වුණා. ඒක සමහර අය නැවත ටෙන්ඩර් කරන්න කියලා තීන්දුව කරලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒ අවස්ථාවට සමහර ඒවාට ඉදිරිපත් කරලා තිබුණේ මාණිකම කඩ අපි විශේෂයෙන් සිහිපත් කරන්න ඕනි පසුගිය කාලයේ අපේ මුළු රටම මුළු ලෝකෙම වෙලාගත්ත කොරෝනා විවසනය කොරෝනා විවසනය වෙලාවේදී අපේ මන්ත්‍රීවරු අපේ රාජ මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ටික ප්‍රාදේශ සභාවේ සියලු දෙනාම අපිට මේ ලෙඩේ හැදෙයිද කියන මතයේ ඉඳලා නෙවෙයි වැඩ කරේ අපිට හැදෙන්නේ නැති වෙයි කියන මතේ ඉඳලා තමයි මේ මිනිස් සමාජයට අපි යුතු විශාල සේවයක් කරන්නට අපිට හැකියාවක් ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම අපිට යන්න පාසුකම් ඔසේ නොතිබුණත් අපිට යන්න තිබ්බ වාහන දෙකෙන් එකක් අපි ඒ කොවිඩ් අසංගතය වෙනුවෙන් අපේ පල්ලෙපොළ ප්‍රාදේශ සභා බල ප්‍රදේශයේ සිටින සියලුම අඩුවාදම් පවුල් වෙනුවෙන් යම්කිසි අසාධ්‍යයක් වුණොත් ගමනාගමනයේ සතහා වෙන් කරලා ඒක දිවාරය නොතක අපේ රාජ්‍ය සේවකයන් ඒකට නියැලිලා අපි වෙනි කාර්ය සාර්ථකව ඉෂ්ට කරලා නිමාව දකින්නට අපිට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම අපි අර ඉන්ජෙක්ෂන් ටික ගහනකොට මම හිතන්නේ മന്ത്രിවරු තමන්ගේ සියන සියලුම ධනය වියදම් කරලා කැපවීම කැප කරලා මං හිතන්නේ දිවාරා නොබලා ඒ ස්ථානවලට හෙට වැක්සින් එක ගහනවා නම් අදන අද ගිහිල්ලා එතන හරිගස්සලා පහසුකම් සලස්සලා ඩෙස් බංකු ඇදලා අපි මරණාධාර සමිතියුන් ඉල්ලලා ප්‍රාදේශ සභාවම බලාගෙන හිටියේ නෑ අපි අවශ්‍ය තැන් වලට ගිහිල්ලා හට්ටෙන් ටෙන් ගහලා කුටු ටික සලස්සලා ඒ කාර්යයන් අපි සාර්ථකව ඉෂ්ට කරා මං හිතන්නේ ඒකෙන් අපේ ප්‍රදේශයේ මහ ජනතාවගේ ප්‍රසාදය ප්‍රාදේශ සභාවක් ඇටියට ගම් සභාවතුන් ඇතුළු සියලුම മന്ത്രി මණ්ඩලයට ඒකෙන් හිමු වුණා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනි. එකක් තමයි ග්‍රාමීය ජනතාව අපෙන් කියලා බලාපොරොත්තු වෙන මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ගරු සභාවතුන් අපෙන් කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඒ ජනතාවට යාමට ඒකට අවශ්‍ය පාර. එහෙම නැත්නම් නාඩ නැත්නම් ලිඳක් එහෙම නැත්නම් එකොඩ මොකද යන්න බැරි බෝක්කුවක් හදාගන්න එක එවැනි මුංචි පහසුකමක් තමයි අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට කරන්නත් පුළුවන් එච්චරයි තමයි හැබැයි අපි විශේෂයෙන්ම මේ මොහොත කියන්නට ඕනේ අපේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය විශේෂයෙන් අපිට ලැබිලා තම තමන්ගේ කොට්ටාසවල අපේ කොට්ටාසවල අපිට කෝටි ගණන් වලින් වැඩ කරන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා කෝටි ගණන් වලින් වැඩ කරේ එක වසමක නිවාස තුනක් හදලා දෙන්න අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා හැම පාරිශීලයකම වසමක්ම ගත්තාම නිවාස තුනක් අපිට පසුගිය මේ වෙනකොට සියල්ල නැවතිලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ සියලු කාර්යයන් වල ක්‍රියාන් කිෂාන්ත මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ මේ අරගලෙන් අපිට සිද්ධ වුණ එක් කාරණයක් තමයි අපි ආරම්භ කරපු සියලු සංවර්ධන වැඩකටයුතු ටික මේ වෙනකොට නිකම්ම නිකන් හේදිලා ගියා වගේ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මොන කාර්යයක් වෙලා හරි කමන්නේ. ඒ අවාසනාවන්ත අභාග්‍ය සිද්ධ වුණේ නැත්තම් මේ වෙනකොට සෙමින් සෙමින් හැරි යම්කිසි සංවර්ධන වැඩ කටයුතු ටිකක් മന്ത്രിවරු හැටියට ගාමීය මට්ටමින් අපිට ජනතා සේවයක් කරන්නට හැකියාව තිබුණා කියන එක මේ මොහොතේ ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනි. ඒ වගේම තමයි පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශ සභාව පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශ සභාව ඒ කුමන ආකාරයකින් හෝ ඔබතුමාගේ නායකත්වයෙන් අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම්තුමන් ඇතුළේ කාර්ය මණ්ඩලයේ නායකත්වයෙන් අපි සීල දනාගේ මතජු දායකත්වයෙන් අපිට සතුටු වෙන්නට පුළුවන් කාරණා ටිකක් අපි පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශ සභාව තුළ ඉදි කරලා තියෙනවා. අපේ නැති වුණත් කෙසේ හෝ අපි කවදාකෝ නොදපු දෙවන්ත මාර්ග කීපයක් කාබට් කරලා තියෙනවා. කොහලම් වල පල්ලේපොළ මාර්ගය ඉඳන් ග්‍රාමීය මට්ටමේ මාර්ග දක්වා අපි විශාල වැඩ කොටසක් කරලා තියෙනවා ප්‍රාදේශීය සභාවක් ඇටියට අපිට සතු වෙන්නට පුළුවන් අපිට මට මතකයි තල්වත්ත පාර කිලෝමීටර එකහමාරක් එක ඉතිරි වෙලා තිබ්බා කාබට් කරලා අපිට හැමදාම අකුරම්බඩ පැත්තේ ඒගොල්ලෝ පැත්තේ මේ පැත්තෙන් යන හැම මිනිහම හැමදාම බැනගෙන යන්නේ මොකද මාදි පොලිස් පිටිසාලට යන්න විදියක් නැහැ ලෙඩෙක් කරන් යනකොට බාගට මැරෙනවා කිලෝමීටර එකමාරක් යනවා කියනකොට හැබැයි ඒ ටික කවර් කරලා දුන්නාට පස්සේ මං හිතන්නේ මේ පැත්තේ මිනිස්සු පුදුම විදියට සතුට වෙනවා ඉස්පිරිතාලට යන මාර්ගයේ කාපට් කරලා දීලා සම්පූර්ණ අතෙන් යන කන්වර්ට් කරලා දීම ගැන මම පුවත්පතකින් දැකලා ඒ අපේ කියපු දේ ප්‍රකාශය කියවලා අපෙත් එක්ක සතුටුච්ච පිරිසක් ඉන්නවා මේ වෙනකොට පුවත්පතෙන් දැකලා. කවදාකවත් ඒවා සිද්ධ වුණේ නැහැ. මෑත ඉතිහාසෙ සිද්ධ වුණා නම් මම හිතන්නේ ඒ වෙනුවෙන් අපේ මාධ්‍ය අපේ ජයකොඩි මහත්මයාට අපි මේ අවුරුද්දේ අවසාන වශයෙන් හරි අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්නට ඕනේ. මොකද Tamanට හිමි කාර්යය සභාවක් ඇටියට Taman නියෝජනය කරන සභාවක් ඇටියට Taman හැමදාම සහභාගී වෙලා යම්කිසි කාරණයක් ලියන්නට පුළුවන් නම් අවස්ථාව ලැබුණා නම් ඒ කෙසේ හෝ කමන්න ඒ කාර්යය ලියලා ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා එතුමාගත් උත්සාහය වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී එතුමාට මගේ අවංකාදර ස්තුති පුද කරන ගමන්ම මම හිතන්නේ අපි විතරයි තියාගන්නේ. අපි උපතේ සිට මරණය දක්වා අපිට තියෙන එක මාධ්‍යන ප්‍රාදේශීය සභාව කියන එක අපි කියාගත්තට මදි. හැබැයි ඔක යන්න ඕන ගමට. ඕක එන්න ඕන ගමෙන්. ගමෙන් තමයි මතුවලා යන්න ඕන. හැබැයි ගමේ අදටත් ප්‍රාදේශ සභාවක් තියනවද නැන්ද මේකෙන් කරන්නට මොන අපිට ලැබෙන කාර්යය මොකක්ද කියන එක ගමේ ජනතාව නොදන්න අවස්ථා රාශියක් තියෙන එකට හේතුව තමයි අපි තවම ගමට ගිහිල්ලා නැහැ කියන කාරණා. රාජ්‍ය සේවය නැත්තම් ඒ රාජ්‍ය සේවය අපිට හැම වෙලාවෙම අපිට ඒ රාජ්‍ය සේවය වෙනුවෙන් උදව් කරපු ලේකම්තුමිය ඇතුළු අපේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට මාගේ අවංක ආදර ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරමින් ඒ වගේම අපි කෙරේ අපි කියන හැම වචනයක්ම Tamanට පුළුවන් හැකි අයුරින් කරන්නට පුළුවන් උපරිම සේවයක් අපි වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කරපු අපේ මාධ්‍යවේදී ජයකොඩි සහෝදර මහත්මයාට තෘප්තිවන්ත වෙමින් පල්ලෙපොළ ප්‍රදේශයේ ඉන්න සීලම ජනතාවටත් ඒ වගේම මම නියෝජනය කරන ජානගම කොට්ටාසේ මට අද ගෙදරකට ගිහිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාව මම හිතන්නේ අපි ඒ ඒක ඇති කරගෙන තියෙනවා ඒ වගේම තමයි ඒ ජනතාවගේ අතරගතේ ආදර ගරුත්වය අපිට තියෙනවා අපිට අපිට කියන්නට බෑ අපිට 100ට 100ක් හොඳයි කියලා අපිට 100ට 100ක් හොඳ කරගන්නට බෑ අපි දන්නවනේ මේ රටේ පොහොර දියව් දියව් කියලා කොච්චර කෑ ගැහුවද පොහොර ටික ගෙනාවට පස්සේ කියන්නේ සුදුසු සුදුසු නැති පොහොර ටික ලංකාවට ගෙනාවා කියලා මොකද මේ ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයා ගැන තාම අර විසාන් මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ නිකන් වෛරකින් තමයි බලන්නේ ඉතින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හෝ වේවා ගෝජන සේවා කාර්යාලය හෝ වේවා ඒ හැම එකකම උත්සවයකටවත් කැඳවන්නවත් මොනවත් නැත්තේ දැන් මේ මේ දේශපාලඥයන් ගැන පුදුම මේ අමුතු වෛරයක් ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. හැබැයි ඔය ජයපාල මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා උදව් කරා මේවා කරා කියලා. හැබැයි මිනිසුන්ට කිසිම මතකයක් නැහැ. ඒව මතකයක් නැහැ. මොකද මට මට හොඳටම අත්දැකීම දන්නවා අර අරගලේ අවස්ථාවේදී ප්‍රාදේශීය සභාවතුමාගේ සභාවේ ප්‍රාදේශීය සභාවතුමාගේ ගෙදර ගිනි තියන්නම යන්න ලෑස්ති වුණා. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේදී එතන හිටපු පිරිස ඉන්නවා සභාපතිතුමා උදව් කරපු පිරිස ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයා එතන ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ කාටද මේ සේවාවක් කරන්නේ? සභාපතිතුමා හාල් බෙදනවා. මම දැක්කා සමාජ මාධ්‍ය දාලේ ඒ වගේම අර මට හම්බෙච්ච කීප දෙනෙකුත් කියවුවා මේ හාල් බෙදන්නේ ඡන්දය සඳහායි. මේ ඡන්දය ගන්න තමයි හාල් බෙදන්නේ. ඕගොල්ලොම මේ මට කියනවා පුද්ගල ඕගොල්ලොම මේ දේශපාලනය කරලා මේ දේශපාලන පක්ෂවල ඕගොල්ලොම රැඳිලා ඉඳලා මේ ආර්ථිකය විනාශ කරලා අපිට කන්න නැති කරලා දැන් අපිට ආහාර බෙදන්න එන ඕගොල්ලෝ. දැන් සභාපතිතුමාගේ සත්භාවයෙන් කරත් දැන් මිනිස්සු හිතන්නේ මොකක්ද? දැන් මේ ඡන්දේ ගන්න තමයි. දැන් අපිට කියලා මිනිහුන් උදව් කරොත් එහෙම කියන ඕන්න දැන් ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණ ළඟයි. ඒක නිසා තමයි ඔය අකා උදව් කරන්නේ. දැන් මේ මලගෙදර ගිහිල්ලා හිටියත් කියන පාලනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම දන්නේ මම නම් කියන්නේ මේ දේශපාලනයේ සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන්නේ. මේ ක්‍රමය වෙනස් වෙන්නේ. මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න නැතුව අපිට කවදාවත් ජයගන්න දැන් අරගලය කියලා ආවා කියලා අරගලයේ මේ ක්‍රමය වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් තිබ්බ නැහැ. ඒ අරගලයට තිබ්බ නැහැ. ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ මොනවද කරන්නේ එහෙම තිබ්බ නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ හරි අපි මේ වෙලාවේ හරි පය ගහලා මේ අනිත් മന്ത്രിලාගේ ගෙවල් ටික හරි ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට පින් සිද්ධ දෙන්න. ඇත්තටම මේ මනුස්සයා මෙතන මෙතනට ගිලිලා තියෙදි කරගෑවා කියලා. මිනි ඒ මනුස්සයාට දැන් ඡන්දේ හත වෙනවද එහෙම කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ මහානායක ආමතුරුන්ගේ ඉල්ලීමක් මත ගිහිල්ලා කරගෑ මොන මොන මොන දේ වෙන්න හරි ගිහිල්ලා කරගෑ හැබැයි අනිත් කට්ටිය කරගහන්න ආවත් අනිත් කට්ටියක ඉන්න දැන් මොන සමිජ ජන බලවේගයේ වගේම ජේපී එකේ ඉන්න කට්ටිය කිව්වා ආර්ථිකය බලලා කිව්වා මහාචාර්යවරු ඕක කර ගහන්න එපා රට අමාරුයි වැටෙනවා ඔයා කර ගැහුවොත් විනාශ වෙනවා සජිත් මහත්තයාට කිව්වා අනුර කුමාරට කිව්වා හැබැයි කවුරුත් කර ගැහෙන්නේ නැහැ හැබැයි රනිල් මහත්තයා කොහොමද මේක කර ගහලා දැන් කොහොමද මේක ටික ටික ටික ටික අරගෙන යනවා ඉස්සරහ ඉතින් මම හිතනවා තමන් සමහර අවස්ථාවල කනගාට වෙනවා සමහරද පොදුජන පෙරමුණේ සමහර മന്ത്രിලාසර පාටිරන් ආවේ හැබැයි අපි ප්‍රාදේශීය මේ වගේ කොච්චර මේවා වුණත් මේ ඉහළ ඉන්න මිනිස්සුන්ට මේ එකතු වෙලා මේ රට අවුරුද්දක් ගොඩ දාලා ඊට පස්සේ අපි බෙදලා ඡන්දයකට යමු කියන ඒ මතෙට එන්න කවුරුත් නැහැ. ඒක තමයි තියෙන කනගාටුදායක. මේ ඊයේ පෙරේදා පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන එක එක മന്ത്രിතුමාලාගේ ගෑනුන් ගැන ඈ ඒවට මේ අපේ කාලේ විහිදම් කරනවා. ඈ අපේ කාලේ විතර මේ රටේ මිනිස්සුන්ට බොහොම අමාරුයි කණ්ඩ බෑ ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. පොත් ටිකක් ගන්න නැහැ ළමයිට. ඒවට විසඳුම් කට්ටිය එකතු වෙලා හොයනවා හැරෙන්න. මේ අනුන්ගේ දේවල් කතා කරගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ අපි යන්නේ එතන තමයි රිවෙන්නේ. අපි ප්‍රාදේශීය දේශපාලන අන්තර මන්ත්‍රීතුමා කියනවා වගේ අපි හැම වෙලේම ඉහළ දේශපාලනඥයන් කොන්ද කෙලින් කතා කරන්නේ. නැමෙන්න හොඳ නෑ. මේ මිනිස්සු වැලිය වලට සීනි කියනවා නම් පාසල් වලට මත්ද්‍රව්‍ය එන එක වළක්වන්න කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන නෑ. දැන් අපි ගුරුවරු වශයෙන් ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා අල්ලලා ඉවරලා ළමයිට දඬුවම් කරාම අර කිසාන මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ ලොකු දෙයකට ගිහිල්ලා ඉවරලා පොලිස් වලට ගිහිල්ලා නොයෙකුත් කේස් වලට ගුරුවරු මාරුවා. දැන් ගුරුවරු කරන්නේ වරදක් කරාම පැත්තකට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා මිසක් ඒවට අත ගන්න යන්නේ නැහැ මොකද මානව හිමිකම් යනවා ගුරුවරුන් වැඩතානම් වෙනවා ඒ වගේ සිද්ධි වෙන නිසා ඒ නිසා මා විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් මධ්‍යමයේ මේ පාසල් බස් රටවල පාසල් බස් රටවල සීට් අස්සේ හැමතැනම තියෙනවා ඒ වගේ නෝ හැබැයි මම නම් දැකලා නැහැ මේ අප්‍රමණ මධ්‍යම විද්‍යාල නෙමෙයි වෙනවා පාසල් බස් රට විශාල ප්‍රමාණයක් නමුත් මේ පොලිසියෙන්වත් කවුරුත් ගිහිලා ඔය චෙක් කරනවාද බලනවාද ඒවා කිසි දෙයක් දෙන්නේ නැහැ හැබැයි පොලිසියනෝ අනෙක් කට්ටිය ඇවිල්ලා මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන ටිකක් දානවා ඉස්කෝලේ යන්නේ. දාලා ඇවිල්ලා මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න එපා ගත්තොත් මේක තමයි වෙන්නේ මේමයි මේමයි කියලා ලොකු කයිවරු ගාලා ෆොටෝ ගාලා යනවා. හැබැයි බස් එකේ මත්ද්‍රව්‍ය ටික එනවා යනවා ඒවත් බලන්න කිසිම වැඩ පිළිවෙලක් නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ කොහෙවත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මුල තියෙන්නේ කොහෙවත් මැදින් පැනලා ගෑ ගෑවට වැඩක් නැහැ මුලට යන්නේ නැහැ. මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා කවුරු හරි අල්ලනවා ඌ අල්ලන් ගියා ඌට දෙනවා හැබැයි කොතනින්ද කොතනද ප්‍රධාන තැනදී අපේ සමාජයේ වුණ ලොකුම ව්‍යසනය තමයි මම දක්වන විදිහට මේ අරගලයයි කියාගත්තා වූ සිද්ධිය. විශේෂයෙන් ඔබ අපි කවුරු කතා කරුවත් මම මේ කතා කරන දේ වැරදි කියලා හිතන්න පුළුවන්. නමුත් හොඳට බුද්ධියට ඉඩ දීලා බලන්න මේ අරගලයෙන් මතු කරපු දේ අද ගෙදරක දරුවෙක් කතා ගන්න බෑ තාත්තට අම්මට. ඉස්කෝලේක විදුහල්පතිට ළමයිට අවවාදයක් අවුල් බලයක් දෙන්න බෑ. ආගමික නායකයන්ට සමාජයට යම්කිසි බලපෑමක් කරන්න බෑ. මොකද බලපෑමෙන් යම් යම් ජයග්‍රහණ කරන්න පුළුවන් කියන මතය අපි සමාජයට දුන්නා. යම් යම් බලපෑම් කළා. මට දැන් සමහර දරුවෝ ෆෝන් එකක් ඕන කිව්වොත් අම්මගෙන් තාත්තගෙන් අර අරගලේ නායකයා පන්නපු විදිහට බලපෑමක් කරලා මට මේක ඕනම කියන තැනට දැඩි මෙව් එකේ කටයුතු කරන්න ඒ මානසිකත් හැදිලා තියෙනවා. ඉස්කෝලේ වුණා විදුහල්පතිතුමා මොනවා හරි කිව්වොත් ඒ ළමයි එකතු වෙලා දවලුමක් දුන්නොත් මතක ඇති ගිය මාධ්‍ය වගියා කම්පියුටර් කාමරේ පවා ගිනි දින තැනට ඒ ළමයි පෙළඹුණා. හැබැයි ඒ පූර්වාදර්ශේ අර ඒක සාර්ථකද සාර්ථකද නැත්නම් හොඳයිද නරකයිද කියන එක නෙමෙයි. නමුත් අපි සමාජයට දෙන්න තියෙන අපේ සංස්කෘතිය තිබ්බා තියෙනවා ගුරුවරයාට සලකන්න, දෙමව්පියන්ට සලකන්න, නායකයන්ට සලකන්න, ආර්ථික නායකයන්ට සලකන්න අපි සංස්කෘතියේ පළවෙනි දේ. හැබැයි ඒක විනාශ කෙරුවා ඔය අරගලයයි කියන එකෙන් ඒක හොඳ වෙන්න පුළුවන් නරක වෙන්න පුළුවන් මමත් වැරදි වෙන්න පුළුවන් කියන දේ. හැබැයි මේක සමාජගත වුණා ඒකෙන් අපිට යම්කිසි සමාජ විශ්ලේෂණයක් වුණායයි කියලා මම හිතනවා. හැබැයි මේක අපේ රටට ආනයනික දෙයක්. අපේ රට විනාශ කරන්න ඔය එක එක සංවිධාන බහුජන සංවිධාන හදාගත්තයි ඩොලර් ගෙනල්ලා අපේ රටේ සංස්කෘතිය සහ සමාජ තත්ත්වය විනාශ කරන්න කියන එක හොඳයි කියලා වසන දෙන්න කරා. දැන් ඒකේ ධර්මීමා කරගෙන මේ යනකොට සමහර ලෑස්ති වෙනවා ඉදිරියේදී රට වෙනස් කරන්න සමාජ වෙනස් කරන්න. හැබැයි මම අද ප්‍රකාශ කරන මේකෙන් අපිට හොදක් නෙමෙයි උන්නේ නරකක්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් විදුවලෙන් ගුරුවරයා ළමයෙකුට අවවාද දෙන්න ඕන. පොලිසියට අරන් ගිහිල්ලා යම්කිසි වරදක් කරලා තියෙනවා නම් ඒක කරන්න පොලිසියට අවබෝධය පාවිච්චි කරන්න තියෙන්න ඕන. දැන් අපේ ගරු හන්දිතුමේ කිව්වා වාගේ යම්කිසි දේවල් දැන් පොලිසිය වුණත් ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න බයයි. මොකද මානව හිමිකම් කියන්නේ මේ මාධ්‍ය ආයතන ඒක බලන ඉන්න හරි දේ වැරදි මේ දාන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ යායන් හිමිකම් කියයි ඒක ඒකට අටවගත්ත රාජ්‍යන සංවිධානයේ යාළුලකට ගිහිල්ලා ඩොලර් හොයාගන්න. එනිදා මේ යයන් කරුණු යට යන්නත් ඒක හේතු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේකට අපි වග කියන්න ඕන මේකට මම කියන්නේ මේ වගේ දේවල් වෙනස් කරන්න අපි මේ පුංචි රාජ්‍ය සභාවක් තුලින් නැවත හඳ නගන්න ඕන අපේ සංස්කෘතිය රැක ගන්න නම් අපේ දා ඉඳලා තිබ්බ 2000 ගානකට හිමිකම් කියන ඒ මානව සංස්කෘතිය රැකගන්න නම් අපි නවසරයක් මේ වගේ තැනක ඉඳලා අපි ඒක හඬනා ගන්න අපි ඒකට අත්වැල් දෙන්නවත් ඒකට නැත්නම් මේ Facebook එක හරහා මත ප්‍රකාශ කරලා ඒ දාන කට්ටියට YouTube එකේ අපි ටික බලලා යාලට ඩොලර් හොයාගන්නවත් කරන එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ මේක සැබෑදේ කරන්න ඕනේ ගැටලු වෙයි හැබැයි ඒක දඩමීමා කරගෙන යයන් කට්ටිය මේ කරන්න හදනවා නම් අපි ඒකට අපි එකතු වෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන් පසුගිය ඒ ඒකත් අපිට බලපෑවා මේ රටේ මේ අපිට නැවසරයක් හොයලා බලනකොට මේ කටයුතු කොච්චර දුරට අපිට කරන්න පුළුවන් වුණාද කියන එක. විශේෂයෙන් ගරු සභාපතිතුමනි මම අපේ පල්ලිපොළ ගැන හිතනවා නම් පල්ලිපොළ මේ ජනතාවට වගේ කියන ආයතන කීපයක් ඍජුවම තියෙනවා. විශේෂ ප්‍රාශීල ලංකාවේ ගොවිජන සේවක සෞඛ්‍ය ආයතනයේ අපි විදුලි බලවන්නේ. මම මේක හොඳටම බැලුවා යම්කිසි වියදමක් කරලා කරන්න තියෙනවා නම් කෙලින්ම සභාපතිතුමා හම්බ වෙන ආයතන ප්‍රධානීන් ඇවිල්ලා. යම්කිසි ඩෝසරේ දාන්න තියෙනවා නම් ඒ නැත්තම් වාහන දාන්න තියෙනවා නම් නැත්තම් ඒ කරන වැඩසටහනට ලොකු පිරිවැයක් දරන්න තියෙනවා නම් ඔන්න ඒ ආයතන වලින් ඇවිල්ලා ඔබතුමා මුණ ගැහෙනවා. මොකද එතකොට මේකෙන් ඩෝසරේ ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන වාහනේ ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන නැත්තම් ශබ්ද වාඩි අනම්මනම් තියෙනවා නම් මේකේ පිරිවැයක් දරලා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ආයතන වල ප්‍රතිපාදන වෙලා කරනවා නම් ඔබතුමාත් එතන නැහැ. මම මේ ළඟම මේ ළඟම දෙයක් කියන්න විශේෂයෙන් මේ වෙනකොට රටේ ලොකුම වැඩසටහන තමයි ආහාර සුරක්ෂිතාව පිළිබඳ වැඩසටහන. මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ජනතාව විහිං අර වරමුදල් වියදම් නොකර අපේ රටේ වවන දේ වවා ගන්න නැත්නම් ඒක කරන්න පුළුවන් දේ කරන ජාතික වැඩසටහනක් කරනවා. මේක දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන තිබ්බේ අධික ගරු ජන අගමැතිතුමා ප්‍රධානත්වයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය. ඒක ඊට පස්සේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන වසම් මට්ටමෙමුත් තියෙනවා. වසම් මට්ටමේ පවා ඒ කමිටුවේ ප්‍රබල සමාජිකයා තමයි ඒ කොට්ටාස නියෝජනය කළ മന്ത്രിවරයා. හැබැයි ඊයේ පෙරේදා මේකේ ප්‍රාදේශීය වැඩසටහන තිබ්බා පල්ලේපොළ. මම ඒකේ ෆොටෝ ටික දැක්කේ Facebook එකේ. ඒකේ බලනකොට අපේ ගරු සභාපතිතුමාව නැත්නම් අපේ ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් ලේකම්තුමියවත් එතන නැහැ. හැබැයි පල්ලේපොළ ජාතික අනිත් ආයතන ටික ගෙනල්ලා තිබ්බා. හැබැයි ඕකට යම්කිසි පිරිවැයක් දරන්න තිබ්බනම් එතන කවුරු හරි හරි ඒකේ දැල්ල සභාපතිතුමා හම්බ වෙනවා. චක්‍රේ කෙනෙක් හම්බෙන්න ඕන. ඔව්. ඒ කියන්නේ මං කියවුණාද කොහොමද මේ කොටානවද මේ මේ උපුරේ ආනුෂ්කාසිතාවේ දෙන්නේ ඒක තමයි මම කියන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ අනිත් ආයතනත් එහෙම තමයි. යම්කිසි දේවල් රජෙන් ලැබෙනකොට ඒවා කරනවා. හැබැයි කැම ටිකක් හරි තේ බැංකුවක් ගාන සද්ද වාහිනියක් හරි ජෙනරේටරයක් හරි වාහනයක් හරි ගන්න තිබ්බම තමයි සබාව ඕනේ. එතකොට තමයි එතනින්. ඉතින් මේ මම දකින විදිහට පහුගිය වසර තුල අපිට ජනතාවට යම් දෙයක් කරන්න වෙනවා අපි මේ පොට්ටාස් දෙන ආයතන වල හඹ ඇදිනවා. ඉතින් මේවා ඉදිරි වසරේ අපි නැති කරගන්න නම් අපි ධම්මම යම්කිසි කතිකාවතකට එන්න ඕන. මොකද ඍජුවම වග කියන්න තියෙන්නේ මේ ආයතන ටික පල්ලි වල. එහෙනම් මේකට අපි වැඩ පිළිවෙලක් හදාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයෙ කතා කරලා මෙතන දැන් ඔය මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව පන්ති කියන්නේ ඩිවිෂන් පෙරපාසල් සුසාන භූමි ජල ව්‍යාපාරි මේවා ජනතාවට වග කියන සහ ප්‍රයෝජන දෙනවා. මේවා යම්කිසි නියාමනයකට යටත් කරන්න අපිට තියෙන ඍජු දායකත්වය. විශේෂයෙන් පෙර පාසල් බැලුවොත් අපේ කොටස් පෙර පාසල් තියෙන්න පුළුවන් 10ක් 15ක් 20ක් මම සංඛ්‍යා ලේකට දන්නේ. මේව ඔක්කොම යන්නේ අපේ ප්‍රදේශයේ අම්මලා තාත්තලාගේ දරුවෝ. මේවට ඒ ඕනෑ ඕනෑ එපා විදියට අර මුදල් එකතු කරනවා. ටියුෂන් පන්තිත් එහෙමයි. ඒ වගේම ජන මොකද ජල ව්‍යාපෘතිත් එහෙමයි. මෙවුවා ජනතාවගේ මුදල් එන්නේ මෙවුවා වැඩපිළිවෙලක් හදලා අතුරු ව්‍යවස්ථාවක් හරි කමක් නැහැ ගෙනල්ලා මේ වගේ යම්කිසි නියාමනයකට යටත් කරන විශේෂ ඊට පස්සේ අපේ කොට්ටාස් තියෙන ප්‍රජාශාලා සමහර ප්‍රජාශාලා ඒ රටේ තියෙන පුංචි ඒ ගමේ තියෙන පුංචි ආණ්ඩුව අත්පත් කරගෙන ඒ සමහර සමිතිය හැබැයි මේවා පක්ෂ විපක්ෂ മന്ത്രിවරුන්ගේ විමධ්‍යගත අය නැත්නම් අපේ සභාවේ අරමුදල් යටතේ තමයි අපි ගමට හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ගමේ යම්කිසි සුළු පිරිසක් විතරයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. ඔය ප්‍රතිනගර සභාපතිතුමාටත් ලේකම්තුමේ ප්‍රමුඛ කාර්ය මණ්ඩල මයි කොට්ටාස තුල සෘජු ඍජු ශ්‍රමදායකත්වය යටතේ පාරවල් කීපයක් කරන්න පුළුවන් වුණා සුසාන භූමි කීපයක් සංරක්ෂණය කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම රුක් රෝපණ සහ පරිසර වැඩසටහන් කීපයක් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ සඳහා ඒ අවශ්‍ය ඒ වගේම මගේ වසරක් පාසා මම විශ්ව පවත්වන ලේදන් දිවයින සටහන සාර්ථක කරගන්න විශේෂයෙන්ම මේ විශේෂ යන්ත්‍රයක් කියන්නේ නැහැ ඒක විශේෂයි කියලා හිතනවා පහුගිය දවස්වල කාන්තාවන්ට දැඩිසේ හිංසනයට පත්වෙන ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයක් විදිහට අපේ ප්‍රදේශේ පත් වෙලා කියලා අපිට දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ මාණින් ගමුණ ඒ ක්‍රූර විදිහට ඝාතනය කරපු ඝාතන සිද්ධිය අපි තරයේ කාන්තාව හැටියට හෙලා දකිනවා. ඒ වගේම තමයි එතනින් පටන් ගත්තාම දිගින් දිගටම දූෂණය සහ භීෂණය පැතිරෙමින් තියෙන මේ කාන්තාවට. එතකොට මෙතන කුඩා දරුවා මේ මොනරවිලේ කුඩා දරුවගේ දූෂණයට තැත් කිරීමේ කාරණාව ඒ වගේම මේ මාණික්ගම එම සිද්ධිය ඊට පස්සේ එතනින් හට ගියපුවම අම්බොක්කේ සිහි අර මානසික තත්ත්වයේ පසුවන කාන්තාව දූෂණය කිරීම ඒ වගේම තමයි ඊයේ ආරංචි වුණ දෙයක් තමයි මාදිපොළ බදුවත්ත කියන ප්‍රදේශයේ මාදිපොළ ගලේ වලට ඔව් ගලේ ආසන්න වශයෙන් තියෙන නිසා මම කියනවා. අනේ ප්‍රපත්‍ය නැති එක තීරණය කරන්නේ රාජ්‍ය සභා මන්ත්‍රීවරයාගේ. හැබැයි ඒ මන්ත්‍රීවරයා හැම දෙයකටම කරදයිලා දරදී හදලා හැම දෙයක්ම කරාට පස්සේ ඊළඟ පියවරේ එන අය යම් කෙනෙක් පක්ෂවේදයකින් තොරව බලයට පත් වුණාට පස්සේ රාජ්‍ය සභා මන්ත්‍රීවරයාගෙන කිසිසේත්ම නොසලකන තත්ත්වයක් මත තමයි අද අපි මේ තත්ත්වය දාලා තියෙන්නේ. ඒ කෙසේ වෙතත් රාජ්‍ය සභාව කැඩියට ගමේ ඉඳලා ගමේ ඒ ජනතාවගේ ඡන්දයෙන් අපි ප්‍රාදේශ සභාවට ඇවිල්ලා මේ ආපු ගමන් මගේ අපිට යම් යම් තැන් තියෙනවා ගිත සැලසෙන්න පුළුවන් තැනුත් තියෙනවා ඒ වගේම අපිට කලකිරීම ඇති තැනුත් තියෙනවා නැත්නම් නැතෝ නෙවෙයි ඒ වගේ එකක් අත්දැක සමාජයේ මම වාතාවරණය කොට පිටාවක් තුළ අපි ඡන්දයකට ඉදිරියට අපිට විශාල ගැඹුරට මුහුණ දෙන්න වෙනවා ඉතින් ඒ ඒ වගේම තමයි අර සභාපතිතුමනේ ඒ ආපු එහෙමගේ හැම්තියෙදි අපි ඒ බොහෝ දේවල් බොහෝ විට කතා කළා. ඒ කතා කරලා දැන් මොකද මොහොතක ඉස්සෙල්ලා අපි ගැඹුරු මහතාවන් වෙන්නේ මොනවා වැඩ කතා කරමු වැඩ සාකච්ඡා දියත් කරමු කියලා. නමුත් අර සභාපතිතුමනේ දැන් මේ මාසයකට ඉස්සෙල්ලා මම මේක දොසක් කියනවා නෙවෙයි. නමුත් ඒක ක්‍රමවේද ක්‍රම යන ක්‍රමවේදේ වැරදි. මේ අමාත්‍යංශය හරි මොන හරි වල ඉන්නේ ලොකු ලොකෝ එහෙයි කියන තාක්කල් පවතින මොන රාජ්‍යාවක් ඒක කරගෙන යන්න බෑ. මොකද හරිතන හරි දේ හරි කියලායි, ගරිතන වැරදි දේ වැරදි කියලායි කතා කරන්න බැරි පිරිසක් ඇති වෙන තුරු කවදාවත් මේ දේශපාලන මනෝභාවයක් වෙන විදිහ කරගෙන යන්න බෑ. ඒකට හොඳම හේතුව තමයි ලෝක සභාවේ තියෙන්නේ. මේ ගැඹිලි මාතාවන් වෙනුවෙන් මුදලක් දෙන්න තීරණය කළා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට මම පොඩක් බලලා බලද්දී ඈත මේ අපි ගන්නේ නැහැ. දෙන්නා එකේ තේරෙන හැටි දෙන්න. හැබැයි දෙන්නගේ ඒ දෙන්නම රැකියාව ගන්න මාතෘ වෙනත් හැකියාව. එතකොට ඒ දෙන්නට මම රුපියල් 10000 කෝදෝ දෙන්න තියෙන වෙලා තියෙන. ඊට වඩා අඩු අපි අඩවදාලා කියන අඩු ආදායම් තියෙන අම්මලා ගොඩාක් ඉන්නවා. අම්මලා අය ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් මම කියන්නේ ඒ වාගේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැති ඒ ඩක්ලෙන් එක නැහැටි මේගොල්ලෝ දෙන්නේ චක්‍රයකට පිටින් යන්න බෑ. නමුත් කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැති එයාට නෑ කියලා මේ කියනනේ ඒක දැනගන්න මොනවා හරි කරගන්න බැරි අම්මලා ඉන්නවා. ඒ අම්මලාට මේ මුදල තව රුපියල් 1000කින් හරි වැඩි කරලා දුන්නා නම් මේ යන ගමනේ බොහෝ දුරට ප්‍රතිචාර අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ ආකාරයට ලබාන දෙන්නේ කෝර්මිටි රුපියල් 20000. 25000ට වෙළඳපොළ හිතමනාපට විකුණනවා. හැබැයි මම දැක්කා වෘත්තීය සමිති ගොඩාක් දුරට ගිහිල්ලා කෑ ගහනවා මේක කරන්න අරක කරන්න මේක කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මේ අසරණ ගොයිය වෙනුවෙන් මේ රටට බත සපයන ගොයිය වෙනුවෙන් කතා කරන එක වෘත්තීය සමිතියක ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙලෙන්දර හිතමනාපෙට මේක යන්නේ. ඒක නිසා සභාවක් ඇරෙයිද අපිට මොනවා හරි දෙයක් මේක පිළිබඳව අපිට කරන්න පුළුවන් නම් කර සභාපතිතුමනි අපිට මැදිහත් වෙලා ඒ සම්බන්ධ මොනවා හරි ගොයිය වෙනුවෙන් යමක් කරන්න පුළුවන් නම් අපි කරමු. මොකද ඒක ලොකු උදාහරණයක්. මම මේක ප්‍රදේශපත හරි වැරදි කියන එක දන්නා මේ නාටක තියෙන බලවලම දවස බාප්පෙමනේ පාසල් ළමුන්ට මත්පෙති වගේ දීලා කියලා පොඩි රාගයක් ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ කියන කතරම් වල ගත කරලා තියෙනවා. වම්. ඒක කනගාටුම හේතුව තමයි සභාපතිතුමනි එහෙම දීලා එහෙම අත්තාන අත්තාන කොට අරගෙන දැන් සාමාන්‍ය ගමක කසිකු ටිකක් විකා කියලා අරගෙන ඒ මිනිහා ගිහිල්ලා කුඩිය දානවා. එතකොට මෙතන ෆාමසියක් කියන්නේ මිනිසුන්ගේ ජීවිතයත් මරණත් අතර සර්පේක යදර දාන්න බෙහෙත් දෙන තැනක්නේ. මොනවා හරි යම් දෙයක් වැරදුනොත් අනිවාර්යෙන් මිනිසෙක් මරණ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට තමන්ගේ දරුවෝ මේක ඇතුළේ ඉන්නවනේ. තමන්ගේ දරුවෝ ඒක ඇතුළේදී අහිංසක දමාපියන්ගේ දරුවන්ට මේ දෙයක් දුන්නාට පස්සේ පොතේ දීලා තියනවාද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. දීලා තියනවා නීති අනුකූලව එයා අරයන් කොට ඊට පවතන මේක අරලා ආපම නැවතවදා බෙහෙත් දෙනවා. අපි කොහොමද කර සභාපතිතුමා මේ මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න විශ්වාසය අධ්‍යයන මිනිසුන්ට කියන්නේ? මේක කරමු කියලා. මේක නවත්තමු කියලා කොහොමද කියන්නේ? මං දකමට ආරංචි වෙනවා මං ඊට පවදාන ඊට පවදාරලා දෙනවා ඒක. ඊට පවදා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒ පිළිම දෙනවද මම පිළිනවද කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ මට්ටමට මේවා මේවා දිහා දැන් අපි මේ චූටි මේ ප්‍රාදේශ සභාව තුළ අපි කොච්චර කෑගහවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ස්ත්‍රී දූෂණය වෙනවා කියලා කෑ ගහනවා. මිනිස්සුන්ගේ මං මොන්කොල්ල කරනවා කියලා කෑ ගහනවා. අපි පූල් පුංචි දරුවාගෙන කොච්චර ගාගාව තරන්නේ ඒක ඉහළ මට්ටමින් යතන වෙනවා. හරියනම් මේක වහලා දාන්න. මොනවාරි තීන්දුවක් එනකන් ඒ තීන්දුව උඩට වහලා දාන්න දෙපා. එතකොට තමයි මිනිස්සුන්ගේ විශ්වාසයක් ඇති වෙන්නේ. නමුත් කිසි විශ්වාසයක් නැහැ. ඔලියද මුකම කහපාට වෙලා වෛරසයක් ඇවිල්ලා ඒ වෛරසය ආවට පස්සේ පොල්ගාසල ගිනි පල ගන්න නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමාල හැටුණා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට දරුණක් දීලා මේ පල්ලේපොල් ප්‍රාදේශීය පාර්ලිමේන්තුවල හැම ඉඩමකම දරුණ තියෙනවා ව්‍යාප්තිය. මොනවා හරි අධ්‍යාපනයක් තුළ ඒක ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ ව්‍යාප්තිය වීම නතර කරන්න පුළුවන් වුණා අපිට සමාජ ප්‍රාදේශීය සභාව මොකද පොල්වල පොල්වල පොල්වල අතු අස්සේ තියන සුදු පාට තිත්ති ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ පොල්ලත් කහ පාටට කහ පාටට ඉරට බෙරන ආයෙ ගහේ කෙටි බල ගන්නවා රෝගයක් ඒක රෝගයක් ඒක දිලියක් ඇවිල්ලා තියෙන ව්‍යාප්තිලා දැන් ඉදා ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්තිලා යනවා ඒක පිළිබඳ විශ්වාස මාත්‍ය හැර දැනුවත් කරලා මේ පිළිබඳ වැඩ පිළිවෙලක් කරන්න කියලා ඉලි ඉලි ඉල්ලන අතරතුර අද උදේ <laughs> අද උදේ තිසිච්ච තමා ගරු සභාපතිතුමනි දැන් ටික කාලයකට ඉස්සෙල්ලා පාන්තිරි මිල අඩු වෙනකොට බේකරි නිෂ්පාදනය කරන කට්ටියයි වෘත්තීය සමිති එකහඬින් කෑ ගහවා මෙවල මිල අඩු කරනවා කියන්නේ. අද පාසාදල උදේ මං කියලා බලනකොට ග්‍රෑම් 340යි. මිල 180යි. ඉතින් මේවා මාධ්‍ය අතුලින් කෑ ගහනකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට අඩු කරන්න කියලා කෑ ගහනකොට මේවා බිම්මාසයෙන් අඩු වෙන්නේ නැතුවම ඒවල සියලුම දෝෂනා දෝෂාරෝපණය නැහැ තරු සභාපතිනේ මේ බිම්මාසයෙන් ඇවිදින ඔබතුමාට අපිට ඒ නිසා පාරිභෝගික මඟදත්ව පාරිභෝගික අධිකාරිය කියලා දෙන ඒගොල්ලොන්ට මේවා දැනුවත් කරලා වාම මේ අහිංසක මිනිහා දෙන මුදලට හරියන විදිහට ඒගොල්ලොන්ගේ පරිභෝජන සඳහා ගන්න සුදුසු විදිහට මේ මේ වේග නිෂ්පාදනය ටික හරි අසලා දෙන්න කියන මතක් කිරීම උතුමා ඒ හරහා මතක් කරන්න කියන ඉල්ලීම ඉන්න අතරතුර මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම වැඩි අවසාන වශයෙන් වැඩි මුක් කියන්නේ නැහැ ඉන්න ඉස්සෙ කිව්වා වගේ අපි මේ දාකාම ගමනේ මොනවා හරි යන්නම් මොනවා හරි අඩුපාඩු වුණා නම් ඒ අඩුපාඩු සියල්ල සමාජ හැමදයක් මෙන්න මිනිහාති මිනිස්යාති ඒ අඩුපාඩු සියල්ලටම සමාවින් ලැබි ඒ වගේම ඉදිරියේදී මොනවා හරි යම් දෙයකට අපි මූණ දෙන්න සිද්ධ වුණොත් මම හිතන විදිහට සභාවතුන ඒක අපි තනි තනියෙන් හරි ගිහිල්ලා ඒක මිනිස්සු අතරට අපේ මේවක දීලා අපි තනි තනියෙන් හරි ඒක ඉදිරිපත් කළා මොනවා හරි යම් කිසි ජයග්‍රහණයක් නැවත වතාව මේ පල්ලි පොල් ප්‍රාදේශ සභාවට අරන් දෙන්න. නමුත් දායකත්වයක්